こんにちは、粟田洋介です。今日はこの2本の筆ペンで、この小さいスケッチブックに絵を描いていきます。描きながらテクニックなんかも説明していこうと思います。今日使うのは、この黒の筆ペンですね。それから、この薄墨、グレーですね。今日使うテクニックは大きく分けて3つぐらいなんですけど、1つが細い線を引く、2つ目は塗りつぶす、太い線を引く、それからもう1個がかすれた線を引くって感じなんですけど、それを 組み合わせて使っていくと結構描けちゃいますんで私みたいな作風じゃなくてもいろんな作風それからリアリスティックに描く時もこの筆ペンすごい楽しいですちょっと喋りすぎなんで早速絵を描いていきます細い線を引く時はスーッと立ててちょっとインクがかすれたらちょっとこうやってピュピュってねこうねあのここにピュピュって圧力を圧力を加えると逆さまにして こうこういうふうにピュッピュッてね圧力をギューってやっていくとインクがインクがねじわーって垂れてきますでちょっとねインクが濃くなりすぎてますけどスーッと線時は線をこうやって立って線を出てきますこんな感じですね インクがかすれてくるとスーってかすれた線が引けるのでこれも面白いとこですねギュッて押すとインクが元通りになりますスーってで濃く塗る時はさっきはこうやってねあのこの毛先でこうやって描いてたんですけど この毛のこの筆の表面ですねこうやって寝かせてやるとちょっと太い線が引けますだから塗りつぶす時なんかは横にあると結構早いですねなんかねさっきからこう泡が出ちゃってるんですけどまあ気にしないででここ塗りつぶしたい時は これはテクニックかどうかわかんないけどこの泡のところを4ってくっつけるとあなんかねこんなふうに。でスーッとやるとインクがね減ってあのこの毛先にインクが減ってきた時にこういうふうにやるとかすれた線が引けますかすれた線を引く時はこの側面でずーってね やると出てきますメイクがねこれ多分少ないんですよねでジョバってやるとなかなか減ってこなくなったりしますけどねこのグレーをちょっと使ってみましょうかこれ薄い線が引けて乾いてないとにじんじゃうんですけどにじみやせんね こういうふうに同じようにこのグレーでも使えますこれあのかすれた線とかね同じようにかすれた線を引くことができますこれもさっきと同様こうビューってやるとインクがこう見るとこのジューってねインクがねここに染み出てくるのが分かりますするとねこれが伝わって下の毛先の部分に インクが落ちていきますであんまりやるとこうやって濃くなってしまいますすごい先っぽ手の先っぽを使うとすごい細い線が引けます これなんですけどゆっくりこうやってやると濃くなってスッてやるとああのスッと薄くなりあの線がねなりますゆっくりやってスッて、ね、スッて速くなるとインクが稼げれるとかっていうこともここにインクがべちょべちょだと早くやってもバーっていきますけどあのある程度インクがそんなに適度な量な時にはこういうふうに使います。 こに泡がぶわってなってあともうインクつけすぎたと思ったら紙とかでこうやって軽く拭いちゃってもいいと思います私はちょっともったいないと思うのであんまりやりたくないんですけどまあしょうがないですであのかすれた塗り方をちょっと続けたいんですけどちょっとインクが多い状態なのでかすれないので違うものをちょっと変えてインクをちょっと減らせて減らしながら れからまた何かすれてきたらインクをんあかすれインクがかすれてきたらまたこっちを塗ろうと思います で完成ですこの辺にサインしようかなで今日これあこれが出来上がった絵なんですけど「反時計回りの猫」というタイトルにしましたペンテルの筆ペンなんですけど 今日使ったのが持ち手がグレーのやつで耐水性っていうやつなんですけどこの黒の持ち手のやつですねこれは耐水性じゃないのでインクが乾いた時にグレーでやるとジュワーってにじんでしまいます乾かないだったらもちろんどっちでやっても滲んじゃいますけど耐水性のやつは乾いてからだったらこのグレーとかその上で塗ったとしてもにじまないので私はこの耐水性のやつを使っています あとねこのカラフルなやつもあってすごい綺麗な色が出てこういうもうカラフルな絵も描くことができてとても面白いですあのこれらって結構がっつりあんまりこの辺がっつり塗ってますけどあの塗ってないんですけどもうがっつり塗る塗ってもねものすごい綺麗な色が出てとても いいんですけどこの筆ペンちょっと耐久性に欠けていて直射日光に夏なんか特に1日直射日光に当てていると色が消えていっちゃいますだから例えば飾ってて直射日光じゃなくても結構時間が経つと色あせてしまいますなので販売する時はこういうのを使わないで水彩絵の具とかグワッシュとかそういうものを使っています最近グワッシュも使ってないですけどあまあいいや というわけで最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさよなら